この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしますアーパフ Z を早く普通の女の子に戻さなくてはパパじゃなくてユートニウム博士そんなに心配することないよ パーパフ Z はパーパフ Z なりに楽しんでるみたいだからスイッチオンはい大変だユートニウム博士メイヤー東京シティ市長モンスターが出現して巻いちゃうんだ パワーパフッの出動を要請するイコール a プラス B の方程式にグラフの数字を当てはめ先生先生お急にお腹 でありましてこの方程式は。 相手は 子を出しゃこのお菓子を全部食べて栄養をつけて巨大になって世界を征服してやるのだボジョマジ戦う愛のサイエンスレジェンドーパガールズ Z どうします パンは大切にしなきゃめんどくせえおいらもしてもらおうっとはよどうして正義の私たちが悪党のあんたにサインしなくちゃいけないのしてくれたっていいだろ魔女ダメ良い子のモンスターになればあげてもいいんだけど誰が良い子のモンスターなんかになるもんか魔 ちは私が守りますうじゃーイエーイ大丈夫気を失っているだけだよしばらくお休みしていただきましょうじゃあ改めてああ <laughs>

少し街を壊さないで戦うことはできないのかねメイヤー市長、パワーパフ Z は正義のために戦っているのです。うん、それは分かっているのだが。ポポ、今ユートニウム博士、何か心配でもパワーパフ Z のスタミナが。 少しスピードが落ちたような気がするがもじょよっしゃここは一気に攻撃してああそこのお店のアイスクリーム美味しいんだ ケンうちにも買ってあったろあったあったあったおいしいだろ戦いの途中で仲良くアイスクリームを食べるなんてなんて不謹慎なメイヤー市長あの店のアイスクリームですいけるじゃないかスタミナ補給です おいらも美味しいと思うボじょそこの悪ざる園児たちを閉じ込めている大きい鳥かごの鍵を開けなさい園長先生あのばあさんを人質にすればパワーパフ Z に勝てるかもえ今あんたなんて言ったな、な、何にもマジャラボーえ

回の事件もパワーパフジェットの活躍で解決しましたあそうそれにしてもいけるねこのアイスクリーム私たちの秘密はこの後すぐ見てくださいね特別な ットがどうして誕生したかというと、1ヶ月前の研究所。パパ、のパっヒユトニウム博士、お茶にしましょう。そうだね。ケミカル X の分析は進んでいますかうん。なかなか思うようには進まないよ。ケミカル X にいろんな液体や化合物を合わせてみているんだが、分子構造を劇的に変化させるような新しい化学反応は全く起きないね。 おうまそう大福だどれ一ついただこうかピーチも大福食べたいの博士が開発したデジタル犬も大福を好きとはね <laughs> 待って今あげるからピ <laughs> ーチもうやめな よりも強く物質の分子構造を変える新たな化学物質の誕生ですやったねコバうんケンとピーチのおかげだよ新たな化学物質の名前を決めてくださいケミカル X よりも強い化学物質だからケミカル Z 決定ですかケンどう思うケミカル Z かっこいいんじゃないよし決定だ国際科学連盟に登録します登録しました そうだこんな季節にどこもすごいうだ一体どうなっているんだメイヤー師匠おおユートニウム博士ちょうどよかった手を貸してくれとんでもないことが起こってるとんでもないことそうだ東京シティ湾海上に謎の巨大氷山が出現した このままでは東京シティは南極化してしまう青山や六本木原宿渋谷浅草や巣鴨がペンギンの街になってしまうぞ市長そういうことではないと思いますじゃあどういうことだミス・ベラムこの異常気象は東京シティだけでなくエジプトは吹雪モスクワは45度の炎天ベニスでは雨が降らずエアーズロックでは連日大雨に見舞われています 大変だパパじゃなくて博士早速ケミカル Z を使いましょうまだダメだよケミカル Z を使うにはうんと研究と実験を重ねてからでないとあケミカル Z がないあケン待てまだ早い窓オープンケンやめなさい パ何あの光はうん安くて美味しいデザートは放課後の楽しみよねああバスケット部の伊藤先輩素敵あサッカー部の斎藤先輩ああ山崎先輩こんなこと続けてもキリがないからやめたさあ食べるぞ お供してもいいですかありがとうありがとう結構です今度一緒にテニスやりませんかごきげんようこれもいいなうわなシャボン玉こんな色の服があるといいですわ 素敵な服いつ買ったのかしら ル系のピーチが喋れるようになっている黒い光はどこに ないけど、私にこんなことができるなんて知らなかった。あ大変だ早く逃げろ動物園から猛獣がどういうことさあ行こんな狭い檻に閉じ込めやがった人間どもに復讐する時が来たまじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃなんだこの甘い匂いはどこからだもじゃじゃじゃじゃあんた 私にこんなことができるなんて何あいつうんあドキドキドキ甘ったい匂いをれょちょっとあんたクリームサンドに対して失礼よクリームサンドクラッカーはね最初にクラッカーの塩味とクリームの甘みのコンビを楽しんでそれから塩味のクラッカーを食べるこれを交互に繰り返すあんたもやってみなさい っているし臭いしってことはピンクの私は悪党をやっつける正義の変身ヒロイン日本の常識ってやつまずいぞこいつはどう見たって正義の味方もじょ白く輝くオーラが出ているもじょそれに甘くていい匂いがしてやがるもじょしかし突然喋れるようになった俺様は極悪モンスターだ世界の常識もじょってことはバタうわっちょ、えー パパいや博士これがケミカル Z の反応ですか不可解だ私の想定外の反応だマジャージョー くら正義のための戦いとはいえこんなに町を壊していいのだろうかとどめだ魔女ようよ 列でね一応東京シティの平和は守られたわ君こんなに壊されちゃ困るんだよ街も車も東京シティ市長のメイヤーだが 待ちたまえ君可愛くて似合う洋服がただなんてとっても幸せ気分いくらただでもスカートじゃスケボーできねえよ何見てんだよ大変なことになってしまった普通の女の子がケミカル Z のパワーでとんでもないことにでもパパじゃなくて博士彼女たちのパワーはすごいかっこいいよよしすぐ連れてきて調べなきゃ待って こうして私たちパワパフガールズ Z は誕生したのですこんな可愛いお洋服に変身できるなんて感激ですわもしかして同じ格好しているあなたも私と同じ変身ヒロインフィクションスカートのせいで風邪ひいちゃったよ仲間が揃ったら当然レッドの私がリーダーねあのお猿さんもお仲間ですか出ましたパワパフガールズ Z ほんわかバブルさその1その2 僕の日本語でポップでハッピー胸キュンスマイル